assalomu alaykum aziz tomoshabin kanalimizga xush kelibsiz kanalda yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni unutmang videolarimizdan birinchi qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying rossiya migrantlarning ro'yxatdan o'tishini qiyinlashtirmoqchi rossiyada migratsiya qonunchiligida kodlashtirish va qo'shni davlatlarda mamlakatga kirib kelayotgan barcha mehnat muhojirlarini genomik ro'yxatga olish tartibi o'rnatilishi mumkin rossiya tergov qo'mitasi raisi aleksandr bastrekin shunday taklif bilan chiqdi deb xabar bermoqda interfax tergov qo'mitasi rahbari hozirda migratsiya yuzlab me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinganini va bu ko'p qirrali va ancha murakkab normativ baza ekanini eslatgan Shu munosabat bilan u migratsiya qonunchiligini kodlashtirish vaqti keldi deb hisoblamoqda. Yangi me'yoriy hujjatda u migratsiyaning barcha shakllarini, shuningdek chet elliklarni hisobga olish bilan bog'liq normalarni ishga qabul qilish uchun kvotalar berilgan holda ro'yxatdan o'tkazish, shuningdek migrantlarni ro'yxatga olish, ularning barmoq izlarini olish tartibini aniq belgilab berishni taklif qildi. Uning fikricha, migratsiya nazoratini yanada samaraliroq qilish uchun qonunda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning chegaralari bilan o'zaro hamkorligi tartibi ham belgilanishi kerak bunday chora tadbirlar migratsiya jarayonlari ustidan nazoratni jiddiy ravishda kuchaytiradi jinoyatchilarning mehnat bozorimizga kirib kelishiga qo'shimcha to'siq qo'yadi huquq tartibot idoralari ular sodir etgan jinoyatlarni yanada muvaffaqiyatli aniqlaydilar degan tergov qo'mitasi raisi manba qalampurus